la chaîne Bicam et aujourd'hui dans cette vidéo je vous annonce une grande nouvelle. Bon je me suis un peu spoliée avec le titre de la vidéo mais voilà c'est fait je suis ambassadrice Lumix et c'est vraiment trop cool. Franchement ça fait super plaisir donc Lumix me fait confiance et il veut collaborer avec moi. Donc euh, moi, ça me fait vraiment euh, trop plaisir et ça me motive à continuer cette chaîne YouTube et le travail que je fournis. C'est vraiment euh, très valorisant, très gratifiant comme collaboration, en plus d'avoir le nom d'ambassadrice Lumix. Bon, ça veut un peu pas dire grand chose, mais quand même quoi. Ça veut dire que Lumix me fait confiance et me prête des produits, que je peux les tester et donc ça c'est vraiment trop chouette et ça va faire, euh, ben, ça va nourrir la chaîne et je vais pouvoir vous proposer encore plus de contenu et vous proposer du matériel de qualité parce que quand même Lumix c'est la marque Panasonic, ils font plein d'appareils, ils font des objectifs et ils proposent vraiment des produits euh, que moi je trouve vraiment très sympa. D'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai acheté le G7 euh, il y a quelques mois et que je bosse avec depuis quelques mois que j'ai fait plein de vidéos. C'est une très bonne caméra surtout avec un prix euh, imbattable. Donc franchement, je regrette pas. Et en plus, maintenant, j'ai été tellement conquise par leurs produits que je suis passée sur le GH5 qui ici m'a l'air vraiment d'être une bête. Je l'ai là depuis euh, deux semaines. Je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser, même si c'est très facile, mais de voilà d'apprendre à utiliser toutes les petites fonctions, les formats et tout ça. Et en tout cas, voilà, je suis conquise, je suis ravie. Cet appareil est excellent. Donc concrètement, être ambassadeur chez Lumix, c'est en fait tout simplement une collaboration où Lumix euh, me prête du matériel pendant une petite période, euh, ça dépend. Et moi, ben, j'ai le droit d'utiliser ce matériel, de le tester et en contrepartie je fais une vidéo, je donne mon avis et il n'y a vraiment pas de... Il n'impose rien du tout en termes d'avis et tout ça. On est libre de dire ce qu'on veut et euh, ben, le tout c'est d'être honnête et donc ça c'est vraiment chouette parce que ben voilà c'est un échange de bons procédés eux, ils me prêtent du matériel, ça permet de découvrir de nouvelles choses et euh, de pouvoir me faire un avis sur tout ce qui existe sur le marché chez eux. Et eux, en contrepartie, ben voilà, ils ont un petit peu, euh, voilà, ils ont une vidéo où je donne mon avis et... Euh, donc c'est du donnant-donnant, il n'y a vraiment pas de choses cachées derrière ce contrat, c'est vraiment, voilà, tout simplement c'est ça. Et donc moi je trouve ça vraiment chouette parce que euh, je vais avoir du matériel. Et puis la confiance, je le répète, mais la confiance que Lumix euh, me donne, c'est vraiment incroyable. Et bah, je suis vraiment, euh, je suis fière, je suis fière de me dire que Lumix aime ce que je fais et qu'ils ont la confiance de me prêter leur matériel et que j'en parle, que je parle de leur matériel. Donc ça c'est vraiment chouette. Je les remercie pour ça d'ailleurs. Bon ben donc voilà, ça c'était la grande nouvelle du jour et donc je suis super contente. Euh, sur la chaîne YouTube, ben voilà, il y a des choses qui sont prévues. Je suis déjà partie avec du matériel et ils m'ont offert un super sac Panasonic. Hein. Euh, euh, je, suis, comme une enfant, moi je suis contente quand on me donne des trucs gratuits et en plus, ben voilà, un petit sac Panasonic, c'est sympa. Et ils m'ont même offert, bon vous allez me trouver un petit peu débile, mais je suis super contente, ils m'ont offert un super beau bic. Je me vois bien déjà signer des grands contrats avec. <laughs> mais donc voilà, je suis, je suis contente. Est-ce que c'est le moment de m'appeler quand je suis faire une vidéo donc voilà, comme je le disais, je suis contente de ce nouveau partenariat, ça fait plaisir, des nouveautés comme ça qui arrivent, des nouvelles rencontres, ça fait plaisir aussi, c'est super enrichissant. Puis si vous avez des suggestions aussi de matériel euh, chez Lumix qui vous intéresse et que vous voudriez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc par rapport à la chaîne YouTube, comme je l'ai dit ben là un peu plus tôt, j'ai une nouvelle caméra, le GH5, donc pour le moment je suis un peu en train de le tester et de voir un petit peu euh, de quoi il est capable et ça promet vraiment de belles choses. Donc j'ai pas mal d'idées pour la chaîne, ça va sortir au fur et à mesure. Et en tout cas, ben, tout va bien dans le monde YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker cette vidéo si vous l'aimez et alors à aller parcourir bah, déjà toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me raconter votre vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez